Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blokmango'nun ikinci videosunu çekiyorum. Evet. Bunda da montaj olacak mı? Tabii ki. Lan bol bende. Oğlum, ok bende ne yapıyor lan? Şöyle aldım. Ömer abi direkt işi bu zaten. Evet. Red gitti. Tamamdır. とっフフ。 <laughs> Roger. Fuck that bitch chocolate to be on it. Uh, back with the Oha chat ne diyor? Oha ne diyor? Chat ne diyor ya? Böyle bir şey olamaz ya. Thank you. Evet. Bir Evet. Artık. Şuuu. Roger, Roger. Fuck that bitch, Mert'in etrafında böyle dönüyor. Ee? Yok. Zaten. dun, dun, dun, dun. All your likes and your drawings, they have the block post, Fuck that bitch, chop the B on it. Uh, bet that the. Dun, dun, dun. Snake! Sümük Lan lan. Aşağıda saniyesi var. Şimdi kahveyelim. Kel Mahmut. Hmm. Bakayım en sonunda ne var. Da burnumuz akarken ne kadar da çok geliyor. Damn şimdi abi. Şakalar şimdi. Salak mısın? <laughs> Öyle diyecek. Kılıcın yok daha. Pose, pose, pose, pose hoes, photo shoot. Roger, roger. Fuck that bitch, chop it, be on it. Uh, Nasıl yakıyorsun ya? Tabii oğlum ne sandın benim kılıcım yakıyor ama göstermiyor. Allah Efendim baba duymuyorum ki. Hay ben senin var ya. Ne yaptın ya? Sarkı. Üzül adam geliyor, adam geliyor. Hay, hay geri zekalı falan. ya abi ne yapıyorsun ya? Hep senin suçun. Mama ne ya? Onun yüzünden dengir oldunuz değil mi? Hayır. Photoshop. Roger, Roger. Fuck that bitch, chop the video on it. Uh, that's what the Bakın. Bu gitti. Zaten bu Allahu Ekber. What? Photoshoot. Roger, roger. Fuck that bitch, chop it, be on it. Roger, Roger. Fuck that bitch, chop with the feet on it. Uh uh, with the f. False, false, false. Gebe. Lan. Dengre, dengre edip dengre oldum lan. Bu... Dengar oldum senin yüzünden geri.